Okay, terima kasih ya. Uh, untuk perkenalan anulah perkenalan dulu pasar tani ini merupakan pertemuan para pengeluar, usahawan dan pemasar dan ke, terus kepada pengguna. Jadi se, sepanjang tempo pandemik COVID-19 ni bermula awal tahun 2020 lagi uh, lebih kurang enam kali operasi pasar tani uh, diarah tutup oleh pihak uh, kerajaan tempatan atau PBT oleh majlis daerah lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya ketika ini berada di tapak tamu mingguan setiap hari Sabtu dan Ahad di mana di sini merupakan tapak uh, pasar tani di sebelah belakang saya ini. Kali terakhir pasar tani daerah Papar uh, beroperasi pada 24 hingga 25 April 2021 dengan kehadiran peserta seramai 82 orang dengan anggaran jualan sebanyak 56,763 ringgit. Musim ini pandemik, ini konvik, kami ada masalah lah ini bisnes. Ha? kerana kami tamu yang betul tiap-tiap Kamis pak lah kami ada tamu supaya kerana ini penyakit so kami biar bisnes ada kan, kena ganggu lah ada less kurang lebih 70% oh, dia punya drop lah itu yang masalah dia kalau ikut saya ni kedai buku Yun Sing uh, 49 ah, tahun sudah kami mulai 72 Oh, lama sudah. Uh, lama sudah. Dulu kami di kedai lama, mah. Oh. Habis pindah di sini kurang lebih kurang lebih 30 tahun lebih ya. Oh. Kau tengok di penjaja jual kuih pisang pun tidak ada. Kasihan juga lah. Oh. Kami harap ini orang ini pemuda lah. Continue lah. Kami biar tukas lah. Oh. Sampai ya, ni Papa boleh maju sedikit lah. Uh, dari permatian yang saya buat lah. Hmm. Sepanjang tempoh pandemik ni, Hmm. Hampir 70% kerugian yang ditanggung oleh peserta peserta tani lah di daerah papan ni disebabkan oleh tiada luang pasaran yang tetap. Selebihnya 30% pula pasaran melalui online. Dan yang kedua offline. Dalam offline ni dia orang buat COD, jualan jualan tepi jalan, uh, cara borong, itu, itu antara-antara pergi pasar lah. Okay? dan jualan di di depan rumah. Dan uh, ya saudara saudara sekalian, inilah merupakan uh, impak kepada uh, pandemik COVID-19 dan kes harian di kawasan daerah Papar terbaru setakat terkemarin Papar mencatatkan 112 kes uh, dan juga berlaku satu kematian beberapa hari yang lepas baru-baru ini jadi renung-renungkan, fikir-fikirkan dan bersamalah kita untuk uh, bekerjasama bagi menyelesaikan masalah pandemik COVID-19. Saya Muhammad Abdul Rahman melaporkan.